tutorial de hoxe imos a contar como creamos na cabeceira do blog un enlace a main menu e ademais un enlace a unha etiqueta que teñamos eh, configurada no blog, por exemplo, a etiqueta stories, onde aparecerían todas as entradas que estén leven asociada esa etiqueta. Imos a facelo desde o diseño do blog, imos a añadir un gadget imos a coller o gadget etiquetas no noso caso queremos solamente que nos aparezca unha etiqueta neste caso é stories e lle damos a guardar vale, isto simplemente imos a facer para eh, coller o enlace eh, da etiqueta eh, guardamos a disposición coller o enlace de Ticket Stories. Entón, se si vemos aquí, nos, apete, nos aparece a Ticket Stories e ao pulsar aparecerían solamente os artigos ou as entradas que teñan a esa etiqueta, como é o caso desta story. Entón, o que imos a facer é copiar a dirección do blog de aquí arriba. Botón dereito e copiar. E pechamos a ventana. Entón, agora imos a engadir en diseño igual un gadget, pero se isto é o noso blog, na parte de arriba, onde pon multicolumnas. Entón, aí vamos a añadir un gadget. En este caso, imos a añadir o gadget páginas. Vale, isto facémonos para, para que nos apareza o main menu, a páxina principal, e ademais a, un, unha páxina con enlace de etiquetas. Entón, eh, o de página, página principal imos a chamar de main menu e eh, ademais imos a poñer un enlace externo que pone stories ou story time ou, ou o título que queres que apareza e agora neste, nesta dirección web imos a pegar a dirección da etiqueta story que fixemos antes pegar vale? e guardamos o enlace vemos que aparecen as dúas cousas bueno, aquí en página principal aquí onde poñeríamos main menu para que aparezca e van a ser estas dúas opcións a que nos dé eh, na cabeceira do menú e lle damos a guardar guardamos a disposición como sempre e imos a ver o blog e aquí vemos que se nos aparece o main menu e a etiqueta stories vale Como vedes, esta etiqueta simplemente a creamos para que collera a dirección URL, co cual agora sería o momento de quitala e aceptamos. Vale? Entón xa quedaría o blog con esas dúas posibilidades, o menú principal e a etiqueta que nos decidimos poñer. Esto sería todo.